Emergency. Ну что, какая-то классная мапа? Сейчас увидим. Я еще на ней не был, я слышал о ней, видел. У товарища про Прокопчука. Что за Прокопчук? Ну порк чоп, порк фор чоп, блин. Порк чоп for lunch. Да. Вот там какой классный рисунок на крыше. Слушай, а сейф нельзя исп... А, не, можно. Можно. Попробуй Надо подобрать пароль. Прокопчуку написать пароль узнать. <laughs> О, а я нашел пароль, я охуенный парень, блядь. Так, так быстро. Просто набрал. <laughs> Я не знаю. Прокопчук. А, классный парень. Стандартный пароль, ребята, 9247. <laughs> Ну я и говорю, методом подбора. Вот тоже красно. Я прекрасный. О, классные вещи у тебя. Ага, Саша больше Когда это будет у нас уже? оркестр. А вот здесь покинуть можно. Ну, ух ты ж. Подождите меня, Сейчас, секунду. Ну, Посмотри, чайка. О, птичка, птичка, да. Взять, наверное, можно. Я. птичка ну, такая. Как на этом, как на кондемне делали, что? Да, да, да. Никита Александрович, беги оттуда. Закрывай дверь. Беги, бегите, глупцы. Ой, застрял. Не шел над ПС. Ой, еще спасибо. Вот здесь стрелы э, торчат. Лягайте, хлопцы. <laughs> <laughs> Куда, куда мы пошли? Я за ментами. Ой-ой-ой, кошмар тут, все плохо. Тут 25, наверное, детей в одном месте. Сейчас причина. Мне надо кормить семью, у меня 25 детей. 25 <laughs> -ро. Боже, это нереально большая карта. Я умерла. Такие Лариса. вот дела. Зачем ты умерла? Сколько Юрий ты лет? 16. <laughs> Отлично. Ну, Виталий, ты куда? Да ладно. Так, куда не зайти? Ага, вот, Steam а. Community Groups. Ух ты, какая с того бежит, Олег. Нет, кто я? А я, наверное, сейчас в краску пойду, там моему рынке уже чуть-чуть подташнем. Сзади, Никита Александрович. Никитос, может и мы да, подтянемся? Да. У меня там еще сколько-то 50 минут. Да ну это О. вашу контру. Да ну это вашу Как раз сейчас смотрел это. А, это было еще не зайти. Тут зайти. Стоит. 50 минут у меня еще там. Раз. А, ну да, у нас алло, алло, он... прием. Уитни, у нас проблемы. Хьюстон, игра по арабу. <laughs> Full ammo. Так, Первый пошел. Толкни вниз, а. Только себя тоже не солни. Two mags left. Что-то больно Да успокойтесь. Еще ну где тебе на этой карте прикольно? Ага. Ой, опять потек, ну что же. Которому 19 лет, он нам хвастается постоянно о том, что он ездит на тазике, зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц. На тазике? На тазике? Ну, на этом. На чем? На Господи, я Hit him. Ты мне сказал? Я путаю клавиши сами. <laughs> Only three rounds left. Блин, вот сейчас шмяк только остался по этой его канистре. Все. Что и произошло. Я доигрался. Ты только это сказал, блин. <laughs> Я поймал тебя. <laughs> Блин, там бегущий. Сволочь. Давай. О, супер. Зачем он сюда канистру выбросил? Может взорвать, пойду, поднимись наверх. Сейчас. Ровно еще больше. Давай. Looks like my video game skills are gonna handy today. Only one mag left. Нету. Да что же за фейл? don't stand a chance. down to three max. Oh shit. Two mags left. Only one mag left. Only one mag left. <laughs> Looks like my video game skills are going to come in handy today. Oops.